すべては王の話をするとしよう。お見せしましょうこれぞ大軍師の究極人事星の宇宙に物見の目楽園の端から君に聞かせよう罪なき者の通りにいるガーデン王 なんと天満岩自在天神ケーキその規定を一緒だ大転生空とはすなわち無の感動